Всем привет, с вами Крошик Day Travel. Сейчас будет легкий обзорчик отеля Дана Бич Хургада, Египет. Итак, начнем. Здесь э, зал для курящих. Там. Это видеоблог. <laughs> Реклама отелю вашего. Бесплатная. Так, вот такой ресепшн. Ресепшн классный. Фрески, все как, как в Италии практически так. Так, ну что там? Увидим, посмотрим. Так. Там вдалеке видно Клеопатра магазинчик. Кому лень в Сен-Замол идти или ехать, в Клеопатре нормально можно скупиться. Цены получше, чем у тех местных торговцев однозначно. Так, сейчас я посмотрю. Кстати, вот насчет Uber. Местные таксисты очень любят разводить туристов. Каким образом? Типа, да, да, я Uber, ты меня заказывал. Ты там называешь имя. Да, да, да, да. Типа, садишься в машину, подвозит там обычное такси, не Uber. А потом называет цену. Мы чуть не повелись, ну, типа, он так хорошо прочувствовал атмосферу, а потом, да не, говорю, а где покажи, покажи приложение в Uber, где мы там заказывали. Он начал морозиться, ну и на этом все сдулось, короче. Так что нормально, следите, контролируйте и не будете кинуты. Так, там тоже ресторанчик. Пойдем сейчас в левое крыло, посмотрим. Маленькая гольф-площадочка. детишек, для, да и для взрослых по приколу. Так, на пианино иногда приглашают пианистку. О, hello. Вот этот, у этого парня Apple Juice заказываешь, он стабильно подносит, все быстренько, внимательно. Так что здесь прохладненько, а здесь выходишь и жарко. Так, у нас бассейн еще джакузи типа так, но я здесь не был. Да я не видел, чтобы кто-то здесь был. Там дальше сауны, ну летом в Египте сауны, не знаю. Это по вкусу. Так, здесь я не пользовался, но это есть. Теннисный корт, арендовать можно. Я так понял, это платная услуга. Так. Так, здесь футбольчик, как я говорил. Бассейн. сколько, 18 лунок мини-гольфа. Ну, честно говоря, прикольно. Прикольно. Такая развлекательная площадочка вечерком. Пивас. И записываешь, кто попал, кто не попал. Время убивается быстро, хорошо. там берешь клюшки, мячик. Так, вот у нас качельки детские. Для детишек здесь раздолье парком Дискарь. Вот народ грузится на лодочку. Проедет там метров 300-200, если кого-то спасет. И здесь легенький дискарь такой. Включил музон. И детки тусят. Так, здесь такая морская водичка, рыбки. Фонтан мини-фонтан. Ночью здесь подсветка, разные цвета меняются, прикольно. Фотографироваться интересно. Так, здесь номера реставрируются. Так, кит зона пока не работает. Так. так. Во время карантина ресторан суши не работает бар работает. Напиточки, пепси, алкоголь, все можно. Так. Детская площадочка. Короче, отель заточен под детишек однозначно. Второй раз приезжаю. Моя крошка довольна так в жару здесь не поиграешь, ну а вечерком как в жилу. Так, горки, все, что необходимо ребенку. И самая прикольная тема, маленький-маленький такой аквапарк для детишек достаточно. Там до 6, там до 7 лет. Так что вот человек, который следит за этим всем делом, hello, да, он, если что, решает вопросы, подсказывает. Там, если взрослый залез на горку, он такой, такой, эй, друг, спускайся, что ты делаешь? А сидит, короче, все вопросы решает. Что? Так вот, так, удачи. Все окей. Так, глубина здесь 50 сантиметров. Прыгать нельзя. горки. Так, а, сейчас водичка не идет, а днем вот это с бочки, как в бане, водичка капает, а потом он набирается вот эта бочка и в какой-то периодичности раз в 5 минут вокруг, короче, кучу воды. Ну, нормально, в общем, как в баньке. речка. Водичка там течет. Запускают воду и классно спускаться детишкам. Взрослым один раз разрешили. Мне разрешили, реально прикольно. Ну, маленькая горка, что там для детишек. Так, идем дальше. Check the mic and make sure it sound right, boys. программ работает Лемарч. Такой ресторан. Неплохой. Ну, Wi-Fi ловит. Это уже хорошо. С интернетом в данный момент, может в данный период, очень большие проблемы. Все сидят на ресепшене или в ресторанчике не просто покушать, а и по wi свои рабочие моменты, с кем-то переписаться, с кем-то еще что-то. Короче, вот это интернет всех заставляет в одном месте собраться. Спортзал. Типа он закрыт, но я хожу и многие ходят. Короче, то все формальности, а это реальность насчет спа. Вроде бы, не знаю, вроде не работает. Но что-то оттуда народ выходит. Так, вот такой спортзал. Кондерчики, все как надо. Все, чтобы легкий тренер поддержать себя в форме. Все необходимое есть. Попозже приду сюда. Пиццачок подкачаем. Обзор номера 3127. У нас встречается сногсшибательно красивая, обаятельная девочка Арина. Это моя дочь. Всем привет! Всем привет! И сегодня я вам покажу экскурсию по нашему номеру 3127. Давай, показывай. Вас пожаловала вот здесь для ключей такая штучка. Надо сюда ключ всунуть, и а, дверька откроется. Окей. Дальше что? Коридорчик у большое зеркало, коридорчик. Кондиционер общий. Да. Вот у нас регулируется. Так. Хорошо дует, проблем с ним вот нет. Вот здесь наши полотенечки. Полотенце пляжное в номере оставляют. Здесь э, вот э, такой вот столик. Телек неплохой, да? Да. Hisense. Этот э, у нас такой, такая кровать. Я на сплю. Да. Детскую кровать принесли, а так две кровати совместили. Так, сейф. Такой вот сейф. Вы забывайте код. Ну, это не проблема. Приходит человек и быстренько за минуту этот взламывает сейф, и вы заново вводите свой код. Так, Дотя, что там еще? дополнительный ресепшн. Да. Вот такая вот терраса, балкончик. И вот, как видите, уже пляжик. Недалеко. Ванная комната. Ну толчок. Умывальничек. Гранит. Столешня и душ. Все в плиточке, культурно. Такой фен не сильно мощный, но подсушить можно. Выходим с номера, идем завтракать. заболел, все заботятся, да, и... Так, заходим. Короче, завтрак здесь у нас. Народа всегда много. Всегда много. Особенно в обед и на ужин. Вот вежливый официант, четко все быстренько спрашивает да, на ручке, ручку можешь. Ловим, это тоже шустрый официант, быстренько все решает, он четко подходит, такой трудяга, короче. Да. Так, вот в салатике у нас обычное дело, сыр, пару колбасок, ничего такого, что надо утром. и что там, яичко. Да, доброе утро. Махаба. Так, вот он. Да. Мяско есть утречком, я всегда беру яичко, Мясо и салатик. Что еще надо? Так, и кофеина в закину. Сосисочки разные. Так, вот для детишек. Аксессуарчики. Блинчики. Шоколад. Куки да. Картофель не очень. И заказываем яичничку. Яичницы заказываем так. И обязательно надо фруктиками запустить желудок, витаминчика набрать. Вот этот джем вкусный. Так, вот такой у нас ассортиментик. Йогурты. Миксы, короче. Собственно, утренний завтрак в таком ассортименте. И вот опять моя сногсшибательная пирожка Буаяр. Что Арина, да? Да, у меня такое колечко. О, после вкусного завтрака мы проходим через такой мостик и кормим рыбок. То есть мы делимся с братьями меньше. Они же голодные, кушать хотят. Да, Дося? покормили рыбок, пойдем на пляж. уже второй раз здесь, да? Э, что ты скажешь? Как тебе отельчики зачетные? Нравится? Да на не так. Не так? А что тебе больше понравилось? Эм, ну, в прошлый раз, который мы В прошлый раз? Да. Это что, палас что ли? Да. Серьезно? Да. Ты вроде да на бич выше уровнем. Хотя, спорный вопрос. Ну, ну красоту восстановить. Даже на ресепшене в номере нету интернета. В ресторане плохо ловит, отключают. Слышите, Дана сотрудники Дана Вся фишка в интернете. Вы спугнули детей отсутствием Wi-Fi, а, да, Доця? Да. Вот, надо подумать на эту тему, решать вопрос быстро. В номере нет интернета. И мы уже отдыхаем 13 дней. И нет интернета. Сказали вопрос будут решаться. Но он решился. Да, вот такой пляжик. Да, да, да. Пошли, Дать. Да, да, да. тут, тут с лежаками проблемка, а ну говори, Дать. А знаете, что, э, какой у нас номер? Не знаю, Аринка, но мы сейчас... Хорошо, всю контору спалила, отлично, хорошо. Так, короче, лежаки тут заняты уже с, с 6 утра. Я пару раз пошел, пытался занять, там в 6 вставал или в пол шестого. Ну и только на втором ряду получалось. Я потом подумал так, а что это за отдых? Встаешь рано утром, не выспался, бежишь, тут лежак занимаешь. Зачем оно надо, да, Рина? И мы не стали напрягаться, просто встаем в пол восьмого, там в восемь, идем кушаем. Пришли, заняли подальше на лежаке, зато ближе к музычке. Да, Дося? И музычка такой драйв дает, релакс. И душ рядышком с пресной водичкой. Да. Вот столько народа у нас, да, в Египте в августе. Народа очень много. А почему много? А потому что за эти бабки выбирать Одессу, маму, Кирилловку или Египет, все выбрали Египет. И правильный был выбор. Народа очень много. Вода супер теплая, горячая. Плюс, как вы видите, там есть отливы, приливы, заливы и водичка становится еще горячее в этом таком, скажем, лимане. Да, туда прикольно, туда пройтись. Отсюда туда поплавать тоже интересно. Э, насчет э, масок, ну, здесь нет смысла брать маску. Здесь нечего смотреть, некуда плыть. Я набрал масок, это лишний груз. Вес в чемодане для этого отеля Русский не подходит. Вот это у нас бар на пляже. Здесь есть все самое необходимое. Напитки, алкоголь, мороженое, легкие закуски и фрукты. И, конечно же, утренняя зарядка. А теперь пора на обед в другой ресторан. мясо, хороший, салат, хороший, да, хороший. рыба. Вот детки уже покушали и решили немножко поразмяться, чтобы еще лучше утром Вот август месяц, 2020 год. Сколько людей Для меня Египет дешево и сердито. Так, мы подошли к ресторану Колумбус. Здесь кофейные напитки и десертики. Десертики таком формате. Пьем кофе и заканчиваем легкий обзорчик отеля Дана Бич, Хургада, Египет. С вами был Крошик Day Travel. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!